欢迎收看《天天开心老爹开讲》。今天发生什么事情啊？昨天五三九被中了五个头奖，其中一个，其中一个一家彩券行中三个，是哪三位的那么幸运的人？老爹今天来大解密。今天的呃标题应该这样写。 投奖秘技，投奖秘诀，刷三次。 <laughs> 什么叫做刷三次？什么叫刷三下？我告诉你，一些内行的那些呃玩五三九的玩家哦，哈，不白默默无名，他不会分享社团的，就是自己退休的，还是自己爱胜那种，他自己会抓他自己的牌的那些那些好朋友们。 银龙赔过十块，然后呢，银币白龙老贝，你知道？画好单子之后刷三下，为什么要刷三下？我告诉你，因为台彩啊，吼，五三九的上限是这样子的，五三九最多赔两千四百万，哦，啊，一注八百万，所以最多要赔三注两千四百万给你。那他为什么要刷三下？因为三个头奖都是我的。 绝对不是包牌，三个头奖都是我的，所以刷三下。哦，这个就是台彩的秘诀。好，这是 mega，好不好？讲给大家听啊！老爹在这里都把台彩的几段 mega 讲给大家听哦，来来来来来，今天呢，来五月十九号一三三二，就是托里宫庆华一三三二。 一三三二这类好碑务哦，哈！一三近期甚是衰了，啊，很多人抓三二，哦，很多人抓三二。老爹啦，比较看好一三啦。我这样讲，我看好一三，我觉得一三我蛮看好他的，哦，啊，三二嘞，三二规矩无出来，老爹偷看一下吼，哦。 在过几波出来啦，十五期没有出了啦。我觉得近期不再出冷牌，所以呢，笔拿起来。我觉得三二这一支，我就直接帮你把它列为不出牌。我直接把它列为不出牌。哦，三二，好来看一下这个这个贱狗，三三三五。 三三晋级，很多人在养，我有觉得他差不多该出了，三三五岁，难攻起来，哎，三三现叫我岁，我之前路边嘛叫三三，未歹，靠呀，摸无在哩看，无无无，顶来顶来无算， <laughs> 三三这季白金在睡，吼、哦，后来，啊三五嘞，没讲啊，因为他那么多期了，都一直没有出来，啊很多人就一直在养这个号码，哦三三配三五，像今天呢。 很多什么今天在封八稳嘛，哦，前一天应该算应该算前一天啊，哦，这边二八配三五，一八配三五啊，那个，大家一直在赌这个三五要出来，好，所以三五还是可以值得期待的。好，下一个零七三二，啊哈，有喂，你看老爹讲三二未亏，口，要大家拢搞讲三二，啊，唔是搞打脸，好，不要紧，来零七三二，来讲起来，零七哦，零七你注意听哦。 零七，你有注意听哦！我再给你两期的机会，你这两期再不出来，我就我就我就跟台台讲，泰国贵了，是贵，刚刚在讲加钱，阿你讲不哦，零七，我觉得你两期内要出来，要给观众一个交代，要给台湾彩民一个交代啊！我零七，你有没注意？我来讲。哦，啊，三二，老爹讲了，不出牌，我老爹觉得三二不会开，我一开始老爹就觉得三二不会开了。哦，来。 好看下一个，举个例子，零一二四，这个二四吼，这老爹还深深呼吸一口气啊，连装两次啊，会不会三连装？有机会不？有机会不？近期哦，很少连装三支啊，近期很少连装三支啊，好，啊零一啦。 我觉得零一三期内要出了，啊我二四吼，我就直接帮你打出来了啦。老爹不喜欢二四啊，哦三二二四我都给你打掉了，好不好？哦，好来看这个豆豆先生，一九二九，咱涨拜山，小高位，小卑位，二九，昨天真的很漂亮。 啊！你没有出，你没有出，啊！我也没办法，然后我也没办法哈。二九会不会持续掉下来？我跟你讲，一九二九这辆车漂亮啊！哦，参考一下，你看老 K 不敢拿起笔来，你看吴宝，哦，o B 呢？二五三二，妖秀哦！我在讲三二不出牌，一大堆人给我画三二。哎呦喂！我是不是要重重重来一次啊？重录一次，不管，坚持。 哦，来二五，二五两期无吹无亏，二四有机会带二五出来，所以要不要等二五？有机会，二五好，二五棒，二五呱呱叫。来师姐，阿弥陀佛，师姐来。一四啊，一四，你当时要出，之前你出甲变变叫，你即摆那又个无去啊，已经七期无亏啊，一四。 阿兰公进我对一四开始没有信心了。哦，所以呢，笔要拿起来嘛。呵，笔给他拿起来。我内心的小恶魔呼唤我，笔给他拿起来，一四给他写起来。一四二四三二都不是我要的菜，哦，都不是我要的菜。好，零五一九，零五没有毛病，一九没有毛病，哦，没有毛病，漂亮。 这么漂亮，来，我们的娘娘驾到，一零二三二九，来二九不用问，OK，没问题，一零嘞，一零嘞，一零岁，给他一零岁，哦，照板路来走，一零五二三毛岁，公牛一零，来，老爹再来预言，我看到了，看到未来了。 我看到，呃，今天下午四点半，哦，看到那个礼拜四下午四点五点左右的时候，一零二零三零会封牌，二和二零三零会封牌，我看到了，我看到了，哦，那个我们的小编麻烦剪快一点哦，你不要给我下午四点才上哦，哦，你最好十一点十点就给我上，让观众看到一零二零三零会封牌，没有的话怎样砍头，好不好？哦，来。 下一个，这只维尼熊，二五二九，我们讲一个实在的啦，七字头五字头欠七尾五尾啦，欠一个交代啦。七尾五尾欠彩迷一个交代啦，尤其是五尾啊，尤其是二五这一只跟三五这一只啊，哦，我觉得二五二九可以持续关注。 要给他持续关注，来，我们看我们低狗粮啊，零七一九二四，大鸡我隆盖，问题就是二四我不到，零七一九 OK，二四老爹改咔嚓剁掉，我零七一九，我真的觉得它很漂亮，好，来我们看我们用背啊，来，二二二三，跨牛二二，哇，再来预言。 下午四点会发生什么事情啊？下午四点封牌会发生，一一二二三三会封牌，不封再砍头。哦，小编你不要给我四点上架哦，你赶快给我早一点哦，哦早一点上架，看看他是不是真会封牌。老天预言了，一零二零三零一一二二三三会封牌，好不好？没有封我退出江湖，好不好？好来。 二二二三，二三三二哈，也有可能明天会继续封盘，因为很多人养二三三二这张牌养也养蛮久的，好，二三三二也要注意一下，好，二三三二也要注意一下。来，我们的油漆哥，二六二八，来跟我讲，拜三的是从二六二八吼，哦，是变变久啦，哦，二六八二八其实是变变久啦，哦。 啊，一最后一波亏了，啊，二六归期啊，二十一期没有开的啦，我觉得二六快要给人家一个交代了。如果要养牌，二六可以准备关注一下，但是二八我不喜欢，二六我觉得会开，二八先不要，好啊，二六，哎，不不不不，我把二八，哎呀，我唔掉，拍死，我看下个二二六去。 二八我感觉袂亏？我感觉二八袂亏？好，好来看下一个，听见奥特曼空一三九。哎呦喂，够帅，有够帅。零一吼，三九，咱讲起来，三九已经二十一期啊，已经落赛二十，你你今已经落赛到二十一期啊有无吼？啊吼，你个你个袂出来吼，我感觉无啥可能啊，咱讲起来。所以呢，三九我们把它划掉。 三九我们把它划掉，好，三九划掉。好，囝啊，精选五排出来了，来，老爹要跟大家聊聊个天了，开场跟结尾都要一样。头奖秘籍是什么？我之前在讲的，我鸡皮疙瘩都出来了，这是真的。头奖三秘籍就是刷三次。 <laughs> 什么叫刷三次？就是你选好的牌跟 那个店员讲，刷三次，买三张，把头奖全部包起来，都你的。很多次都开这样子的牌，很多次的，很多次的，这叫头奖秘籍，大家把它抄起来，大家把它了解一下，好不好？好，那时间咻即个过去啊！礼拜四、礼拜五是老弟小摸赢的时间，好，可能晚上六点半，我要到空中相会。 但是进了老爹的群组，你会看到最新及时的资讯，永远不断更，永远不断更，好，有机会进入老爹的群组，不收费，好，都是好朋友，不广告，不早安，好，啊，欢迎大家来当头奖列车的主人，哦，啊，老爹最好是中头奖的时候，拜托 call 老爹，我帮你一起去领奖，让我感受一下 VIP 的感觉。 在这里，好，我们祝所有的好朋友们，好，三九二合旗开得胜，打家探机探家鬼报的，好，我们明天见，拜拜。